አለቅህ እያለኝ የያዘኛ ባሴ ያመላለሰኛል በሯ ሁል ጊዜ ምክንያት ፈጥሬ ላይሽ መጣለሁ ካላየሁሽማ ባሰማረቄ ነው በሷ መጎዳቴን ማን ሄዶ ይንገራት? አወደሷት እንጂ ጀግና እኮ ይወደሳል። እሷ ምኔን ገላል፣ ስሟ ባገር ገኗል። ጦርና ጋሻው መች ይለያል። ለሰው አይታይም፣ ለእኔ ግን ይታያል። ስትወጣ ስትገባ በሷ መጎዳቴ ማነዶ ይንገራት አወድሷት ጀግና ቢወደሳ እሷ ምኔን ገራ ስሟ ባገር ጦርና ጋሻው መች ከእጇ ይገኛል ለእሷ ይታ አለቅህ እያለኝ የያዘኛ ባዜ ያመላለሰኛል በራ ሁል ጊዜ ምክንያት ፈጥሬኝ ላይሽ መጣለሁ ካላየሁሽማ ባሰማለቄ ነው ከእሷ ጋር ሁኖ ከእሷ ጋር ያመሻል እልሊት ተዋዋሉ ሲያስበው ያድርና ሲነጋ ይወጣል ዛሬም እንደገና አወድሷት እንጂ ጀግና እኮ ይወደሳል እሷ ምኔን ገላል ስሟ ባገር ገኗል ጦርና ጋሻው ምትከቿ ይለያል ለሰው አይታይም፣ ለኔ ግን ይታያል። ከቤቷ ስትወጣ ልቤ አብሯት ይጓዛል። ከእሷ ጋር ሁኖ ከእሷ ጋር ያመሻል። ሌሊት ተዋዋሉን ሲያስበው ያድና ሲነጋም ይወጣል። ዛሬም እንደገና አወድሳት ጀግና ክፎ ደሳ እሷ ምኔን ገላ ስሟ ባገር ገኗል ጦርና ጋሻዋ መች ከጇ ይለያል ለሰው አይታይም ለእኔ ግን ይታያል አወድሷት ጀግና ክፎ ደሳ እሷ ምኔን ገላ ስሟ ባገር ገኗል ጦርና ጋሻዋ aşkın nhau.